ורק לפני כמה שבועות גיליתי משהו מאוד מאוד מוזר. וזו השאלה שלי, בעיקר למר שלו כאן, אם הוא נמצא בקהל, זה איך, כל הפאנל דיבר על זיכרון ועל אתיקה, ובין זיכרון ואתיקה יש חינוך. Get to the point. I'm getting to the point, relax. Please, do it. No problem. אוקיי. כל הפאנל, במיוחד שתי המחנכים כאן, על יסודיים, דיברו על אתיקה וזיכרון, ובין אתיקה וזיכרון עובר הפס האמצע של החינוך. ואני שואל, איך אנחנו מעמידים בראש רשות הזיכרון אדם שאבא שלו הוא יודנראט? איזה מין זיכרון ואתיקה יש? אני לא יודע מה אתה מדבר, אבל בסדר. אני מציע שכולם... בשלב הזה שאלות יותר. אתה מכחיש את ההיסטוריה, אתה את ההיסטוריה? אתה מכחיש